Când n-ai, dacă n-ai ajutor de altă parte... De unde să ai ajutor? Da. Și ai de n-ai ajutor din altă parte? Apoi, îți spun cum baldă. Da, doctor dacă, dacă el o venit să-i dau o ciocolată, o rășe, dau ceva, oriceva, apoi și asta tot e mită. Tot e mită. Asta e mită. Poate și mită, dar nu e așa de mășcate. Mă numesc Liuba, am trăit în, în, trăiesc în satul Cerceni și am, sunt văzutoare de clasă primarie. Mă numesc Tatiana Goncear, am 36 de ani, am activat în calitate de profesor și director adjunct în liceu Grigori Vieru, acum sunt manager de programe într-un ONG de benefacere. Eu așa înțeleg, problema țării noastre e din cauza um, mitelor astea mici, care cum le spui tu. Da. Da, din cauza că, uite, tu așa procedezi, altul tot așa, și sistemul de învățământ, cineva exact așa va proceda. Și respectiv noi creștem o generație care știe că totul se rezolvă prin faptul că tu pur și simplu ai plătit sau ai dat un, anumite cadouri, da? Și de asta țara noastră ajunge să nu mai fie prosperă. Atâția ani de independență și noi am, suntem la un nivel de fapt, care am fost în anii 90. Înțelegi? Înțeleg. Înțelegi, dar... <laughs> Înțeleg, înțeleg. <laughs> dar dacă așa, așa zici oameni, poate generația asta tânără care de mine, poate ar fi altfel. Dar noi dacă așa, așa de-am un an de prins de liceu, tu consideri țara noastră, e, a, să, are problema asta corupție sau nu? Are. Tu ai spus că dacă cineva din sat ai spus că e un caz concret, o vecină, da? da. Are probleme cu pământul, că nu ies acolo numărul de ari. Da. Ca să funcționarul ăsta de la primărie să-i acorde ei, trebuie să-i dai ce? Banii de sau poți să dai produse sau ce de? Ca mulțumire îi dă ceva, îi dă ceva. A, au cerut într-un da, fel. Da, au cerut da, ceva să, să-i dea, da. Uh-huh. Ia ca acum. Dar cum crezi, Iată, mita asta, ea este doar în primărie sau se mai lovește și în alte sfere, cum ar fi, de exemplu, la școală? La școală este că oh. copiii, copiii ca să, asta, dirigentul îi spune, îi spune, îi spune că zice, a să, a să vezi cum ai să faci mai departe la bac, încolo trebuie ca să faci, să treci, să trebuie să vii părintele, că să-i aduc ceva, părintele să-i aducă Eh, învățătoare ca să aibă, ca să-i pui note bune mai departe. Am înțeles. E ca așa, soacii la școală. De exemplu, admitem un copil care, când a fost în școală, o dat bani ca să aibă notă bună. Da. Mai departe, mers și face o specialitate. El devine, de exemplu, să zicem, un medic, da, un doctor. Dar cum devine? Tot prin faptul că permanent la păi fiecare da, examen da. plăte. Da, plăte. Cum crezi tu, ce fel de specialist o să fii de mai De mai nu special. Da, mă tare încurajez uh, tipul ăsta de um, acțiune. Când mergi, de exemplu, am înțeles că la școală nu, dar când mergi la un doctor, de exemplu, să, să-i mulțumești. Noi așa spunem, să mulțumim. Păi, mulțumim, că e cu, cu, un, cu un uh, buchet de flori, cu un uh, cu ciocolate. Uh, ciocolate, asta. Și tu crezi că asta e corect? Da, eu mă simt bine dacă eu am, am primit lecuire bune. Dar de ce crezi că un doctor nu trebuie să-ți oferi o lecuire bună fără ca tu să-i dai uh, ciocolate sau să-i pui 100 de lei sau să-i dai un buchet de flori? E, asta depinde de amul și, și unde ești. Adică depinde unde ești o idee. De exemplu, dacă eu sunt la sat și trebuie să mă duc la oraș să mă lecuiesc, apoi eu n-am acolo propis, că oricum, deci evidență, nu sunt la evidență, și de atât se împlinesc așa. Trebuie de acțial, mulțumesc de doctor chiar. Dar au fost vreun caz când cineva ți-a cerut concret bani, uite, de genul? Nu, nu, nimic. N-ai avut niciun caz de genul? Nu, nu, că așa, eu dădeam din, din sovestea mea, dar nu că să, să zică că trebuie să, să, să plătesc. Iar ce nu, asta e datoria mea. Da, dar măcar niște ciocolate ori acolo și de dădeam. Dar de unde tu îți vine asta? Natural îți vine sau așa ai fost învățată? Cum? Așa, așa e mai, mai, mai de mult. Dacă cineva îți face un serviciu, trebuie să-i plătești măcar cu ceva, să să-l răsplătești, nu să-l plătești, să-l răsplătești. Să-l da? Să, să, dacă, ea, dacă îmi faci ceva, cum să nu-i, nu spun ceva, să-i mulțumesc. Să iei legale. Ești fost ilegal, dar pentru mine, că dacă te umbla, da, eu eram mulțumit de asta, că mai, mai ajut. Adică tu o faci numai pentru ca să fii tu ajutată, da? Da. Cum a fost pentru tine experiența asta de a explica mamei tale că de fapt, mulțumirile pe care ea le consideră foarte inocente sunt o mică mită. Este foarte dificil să lucrezi, să lucrezi. Este foarte dificil unui bătrân să-i explici că ceva nu este corect, în timp ce înțelege că asta îi facilitează anumite lucruri. Și, practic, pot să zic că încercarea mea nu a avut tare mare succes. Ea oricum are poziția ei fixă că o mulțumire mică, asta nu e tare mare mită și nu poate să ducă spre um, ceva care să numim corupție sau... Ce înțelegeți dumneavoastră prin mită? Când dai mulțumire la unul care te ajută, asta e mită.